समर्स आर सेटल सॉलिड गर्मी हो रही है एंड राइडिंग के गर्म लग रहा है आज प्लान है 160 kilometre ride to Dehradun and uh, कल वापस और आज की सवारी है हमारी Harley 750 all ready to go रास्ते में मिलते हैं to change. I'm seeing the sun. Morning guys Sunday morning Dehradun मैंने एक बहुत प्यारी चीज़ नोटिस करी है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यहाँ पे देहरादून तो क्राउडेड हो गया है बट कौन सी जगह नहीं है ये देखिए वे ऑफ लाइफ इतने कंक्रीट जंगल के बीच में almost around 70 kilometers. Nice last time भी मैं और करना ये रुपये चाय पंद्रह रुपये की खाना और उसके साथ गैजेट्स संभालना दो अलग महाभारत हो जाता है